welcome back my YouTube channel तो तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें आज दिखाने वाला है होंडाई की पांच ऐसी बेस्ट कार जिसकी प्राइस मात्र मात्र दो लाख पंचासी हज़ार स्टार्टिंग होंडाई की डिमांडिंग कार आई ट्वेंटी तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट होंडाई की आई ट्वेंटी मॉडल बे फ्यूल डीजल હાલેલી માત્ર સિત્તેર હજાર ઓનર ટુ પ્રાઇસની વાત કરે તો છ લાખ પચીસ હજાર નેગોશિયેબલ નંબર વિડીયોમાં મૂકેલા જ છે તો એક ઓર છે અમારી હોન્ડાઈ કી આઈ ટ્વેન્ટી મોડલ બે હજાર પંદર ફ્યુલની વાત કરે તો ડીઝલ ઓનર ટુ હાલેલી એ છપ્પન હજાર બસો ને સોળ કિલોમીટર પ્રાઇસની વાત કરે તો પાંચ લાખ પચીસ હજાર નેગોશિયેબલ બધી ગાડીઓ ઓન ટેબલ નેગોશિયેબલ તો એ i twenty i twenty model બે હજાર ચૌદ ફ્યુલ પેટ્રોલ હાલેલી એ સાઠ હજાર નવસો ને અગિયાર કિલોમીટર ઓનર બે પ્રાઇસની વાત કરીએ તો પાંચ લાખ ચાલીસ હજાર નેગોશિયેબલ એક વારે વાર હોન્ડાઇકી आई ट्वेंटी मॉडल बेहजार पंदर फ्यूल डीजल हालेली है इक्यासी हज़ार ओनर फर्स्ट प्राइस की बात करें तो पाँच लाख साठ हज़ार नेगोशियबल एक और हुंडई की i twenty model old price की बात करें तो बे लाख पंचासी हज़ार नेगोशियबल ओनर फर्स्ट હાલેલી માત્ર માત્ર સિત્તેર હજાર સો ફ્યુલમાં ડીઝલ બધી ગાડી જોવા મળશે